ka, kaway ka naman, boy. Ikaw na naman ang bida ngayon. Thank you. is harder than I like to think But it's easy when you're by my side No point in calling, you just have to see The fundamentals of our love tonight Cause I've been looking at a photograph of you And I've been thinking about all the ways you move This isolation got me feeling like a Ano po yan? Tawid or babalik din? Ah. So guys. So guys, right now we're here. Hmm, in where? Mount Arayat. So we're planning to hike but joke lang. Pag bike kuya, pwede? Opo, yung mga enduro. Pero hindi na nag-guide. Hindi po mga ano Ah. Ah. Tara, tingnan natin saglit yung bukana. Kung hanggang saan ka aabutin. Ito daw po ang simula ng trail. Pero kailangan ng guide. So, dito. Oh. Ah, dito yung bike. Enduro daw. Kasi pwede yung tingin ko dito yung sa tao eh. O, dito tayo. Ah, pupunta mo talaga? Silip lang. so, <laughs> nagpapakagutom ka ba? Tara, silip lang tayo. Tara. Ah, shout, oh. shout out nga pala kay Jetty, saka kay Juji. Ito ang hanap nyo, di ba? Off-road. Kaso, Pampanga to. Hindi natin kakayanin mag-bike dito. <laughs> Kailangan natin taga-bit-bit. Ito nga pala ang tropa ko, may pick up to. pwede. Pwede tong ano, rentahan. Pero gising-gising. Uy! Gising talaga kami dyan ah. Service stick na ba mga subangas? Ah, yan pala yun. Saan? Sige, ano mo lang dyan. Bamboo rice. Yun. Eh, kain na tayo.